Sono le... Sono le... Sono le... Sono le... Tasta, sono le sette, sempre una lancetta guasta. Trasta, subumani con le mani in tasca. Dirigono gli umani con le mani in pasta. Che mettono le mani di altri mani all'asta. La rete basta. La massa casca come torri di carta col vento Sono le sette sempre, solo questo passa il convento Ne resto convinto, mo che niente è più reale del finto E più di reale sangue più è finto e fin dove le sette arrivano, allevano il livore, piantano il timore, deviano il timore e ancora chiedi perché qui piove. Sono le sette sempre, specie quando sembra un caso. Hanno goccia e vaso, bocciando hanno invaso e un puzzle da uscirne pazzo Venduto senza un pezzo Sono le sette sempre a darti un prezzo L'adepto a pezzo, a lezzo, caprino un pezzo La paura è un mezzo della congiura Sono le sette sempre a cura Spargono cazzate per imporre la censura Sono le... Sono le... le 7